Biso media! Tala ideologie oyo oye na ngo balingaka batu boye te on aime pas les gens comme ça toutes les chaines cable du monde na tshombo ya boye nanu ezala te pe ekotikalaka kozala te nalobi eh soki olingi otala toutes les chaines du monde cable benga kaka na numero oyo okozala mobimba na ndenge ya kosakana te. Eyokani etina. bokola mbisi kasi ye moko asanga sani les riches ont l'air passé et les pauvres ont l'air à venir batete bomoko yanike boyika ngau Et bon Et Boalota, l'une des voix qui fait frémir les entrailles de la musique congolaise. Il nous a ramené bien sûr à nos sources, la rumba congolaise. Alors puisque c'est le cas, Ndinga Boala. Chouette. Ndinga Ok. Merci JPK. Merci Meilleur Vena à tous les Congolais et précisément à mon père Jean Koubal qui est devant moi. Euh, il va prester après moi. Je suis honoré pour ça, merci Réal. Et puis na pesi ba meilleurs vœux na bana Barumbu nionso. Fier d'etre Barumbu, fier d'etre commune ya Kin, fier d'etre mwana Lemba. Il faut batu bazala na mwa langage fier ya kozala cote na bino, fier d'etre Kisenswa, fier d'etre Matete bomoko. Donc na bwaki dejà batu trop. Mais nakobwakaka batu misatu oyo napesi mbote na son excellence Mvunzi Meya meilleurs vœux et puis napesi excellence De Okusu ba meilleurs vœux et puis napesi na papa Christophe Niati merci pour tout et puis Papy Kinanvudi fondation. merci Djibka. meilleur v encore une fois de plus à toi Ebo Alota. l'une des voix qui fait la fierté de la musique congolaise. On applaudit encore bien fort pour Eboa Lota. Merci Eboa. C'était magnifique. C'était très beau. C'était très fort. Laissez-moi vous demander d'applaudir très fort. Avant cela, Dieu. Ah bon aza kosomba ba unité na ye na mpesa mpe aza koreabone biso televizio na ye mpe kaka na mpesa efuti ye bapoe mpe bapesi ye moto ya sikre oh. tala mama to tobozala fete mama to ye mpe azalaki koepargne babénéfice ya mombongo na ye na service mpesa lona plus ozosalela baservice mpesa plus ozoganye bapoint plus ozobakisa bachance na yo ya koganye plus d'info au 1111 Ready? Vodacom. Avec 500 francs congolais seulement, obtenez désormais une SIM vraie 4G avec 5 GB de connexion. N'attendez plus. Avec la vraie 4G, expérimentez la différence. RTL, le réseau des smartphones. masolo kwetikwe na rdc okoki kozwa yaourt na yo ndeko esalami mpo na libota mobimba yango babengi yango remontada merci voisine e eh, voisine awa ah, boutique te eh, ezoteka maparti ne faudrait-il pas un jour se dire, bon, soyons réalistes, arrêtons ça et puis euh, refaisons les choses autrement. Pourquoi les, gens euh, n'aiment pas la, cohésion nationale Pourquoi dans notre pays, nous ne voulons pas promouvoir le savoir-vivre collectif On veut toujours la division.